netiket, azaz etikett a neten. Az internetes kommunikációnak is vannak szabályai, amelyeket hasznos, a fejben tartasz. Alapvetően mások tiszteletben tartása és a jó modor a lényeg, amelyet ugyanúgy alkalmazunk az online térben, mint az offline világban. A közösségi hálók, az online órák, csetszobák és a játékoldalak mind-mind lehetővé teszik, hogy folyamatosan információkat osszunk meg másokkal, vagy hogy az információkra azonnal reagáljunk. A hirtelen reakció miatt sokszor eltűnik a jómodor. Amikor például személyesen találkozol egy barátoddal, és nem értesz egyet a véleményével, akkor nem kezdesz el vele kiabálni, vagy nem kezded el azonnal sértegetni, igaz online térben, ez hamarabb előfordul. Ez leginkább azért történik, mert a kommunikációnk nagy részt vizuális. A személyes beszélgetések során látod azt, akivel beszélsz, látod a reakcióit. Online térben, főleg a kommentelésnél nincs vizuális visszajelzés, nem látod a másik ember arcát. Előfordulhat, hogy emiatt sokkal bántóbb vagy sértőbb lesz egy-egy megjegyzés, amire csak még kellemetlenebb válaszok érkeznek. Mielőtt észrevennéd, már bele is kerültetek egy viharos szócsatába. Ez sajnos gyakori jelenség az interneten. Flemingnek, másmiben égőnek, égésnek nevezzük, ami egyébként a bullying része. Vannak olyan felhasználók, akik kimondottan elindítják ezeket az égő helyzeteket, keresik a lehetőséget. Őket hívjuk trolloknak. Az interneten könnyű állprofilokat létrehozni, a profilkép mögött ülő való személy könnyedén beazonosíthatatlan maradhat és ettől egyes felhasználók nagyon bátornak érezhetik magukat. A főszabály, ugyanúgy, mint a valós életben is, úgy bánj másokkal, ahogyan te szeretnéd, hogy veled bánjanak. Ha valakivel nem értesz egyet, az rendben van. Higgad le, mielőtt kapásból válaszolnál, még akkor is, ha tudod, hogy szándékosan piszkálnak. A trollok kimondottan szeretik kiborítani az embereket. A netiketnek vannak más szabályai is, például, hogy mindig világosan, érthetően kommunikálj. Úgy ír, hogy a címzet megértse, mit akarsz mondani. Vannak rövidítések, emojikonok, amiket lehet, hogy értenek a barátaid, de nem biztos, hogy megérti a nagy is. Ne írj mindent csupa nagybetűvel, ez az online kommunikációban azt jelenti, hogy kiabálsz. A formális kommunikációban, például egy e-mailben, amiben a Házidat küldöd el a tanáraidnak, ügyelj a megnevezésre és a megfelelő szavak használatára. Mindig ellenőrizd a helysírásodat is. Hogy megbizonyosodj, érthető -e az üzeneted, olvasd el még egyszer, mielőtt kattintasz a küldésre. Mielőtt bejelölsz valakit egy megosztásodban, kérdezd meg tőle, hogy egyetérte vele. Nem biztos például, hogy egy fotóról mindketten ugyanazt gondoljátok. Előfordulhat, hogy akit bejelöltél, annak kellemetlenséget okoz. Az internet egy nyilvános hely, ezt tarts fejben. Egyre gyakoribb és egyre fiatalabb korosztályt érint a sexting jelenség, azaz szexuális tartalmú videók, képek, üzenetek küldése. Természetes az, hogy az interneten kommunikálunk, ismerkedünk. Az intim felvételekkel azonban nagyon könnyű visszaélni. A sexting következtében az interneten megosztott videók, képek, üzenetek felhasználhatóak. Nincs például garancia arra, hogy egy elküldött fotót vagy videót csak a címzet láthatja. A felvételek pillanatok alatt bárkivel nyilvánosan is megoszthatóak, pornográf oldalakra is felkerülhetnek. A sexting következtében nyilvánosságra hozott fotók, videók, üzenetek később online megfélemlítéshez, zaklatáshoz, sőt, zsaroláshoz is felhasználhatóvá válnak. A legegyszerűbb megoldás, hogy ezt fejben tartod, és nem küldesz ilyen jellegű felvételeket senkinek. Ne oszd meg intim felvételeket. Ha úgy érzed, hogy valaki megsértette a jogaidat, kér segítséget egy felnőttől, akiben megbízol, vagy név nélkül ezeken az elérhetőségeken. Szexuális tartalmú internetes zsarolás során általában egy profil mögé bújt felnőtt próbálja rávenni a fiatalokat, hogy szexuális tartalmú felvételeket küldjenek neki. Miután megszerezte a felvételeket, zsarolni kezdi a gyermeket azzal, hogy ha nem küld pénzt, vagy még több felvételt, esetleg nem nyújt neki szexuális szolgáltatást, akkor a felvételeket megosztja a gyermek szüleivel, barátaival, osztálytársaival. Ne oszd meg intén felvételeket. Ha zsarolni próbálnak, szakíts meg a kapcsolatot a zsarolóval, semmiképp se fizes zsarolónak. Kér segítséget egy felnőttől, akiben megbízol, vagy név nélkül ezekre az elérhetőségeken. Készíts bizonyítékokat, például print screen az üzenetekről. Haladéktalanul tegyél bejelentést a rendőrségen. A gyermekek online becserkészését vagy behálózását nevezük groomingnak. Az elkövető jellemzően magát tizenévesnek kiadó felnőtt, aki információt gyűjt a gyermekekről, követi az internetet, ecsetkészi. A megkeresés után érdeklődő, segítőkész, meghallgatja a gyermeket, a bizalmába férkőzik. Gyakran kéri meg a gyermeket, hogy kapcsolatukat titkolja a szülei, a környezet előtt. Miután a gyermek bizalmába férkőzött, a hatalmi helyzetét kihasználva pénzt, szexuális tartalmú felvételeket, vagy szexuális kapcsolatot kér a gyermektől, zsarolja. A behálózás sokszor egy felépített stratégiára épül, vannak például visszatérő mondatok, nekem nyugodtan elmondhatod, benne megbízhatsz, nem mondom el senkinek. Én soha nem tennék ilyet veled. Legyen ez a mi titkunk. Ők ezt nem értenék. A zaklatásnak, zsarolásnak, a szexuális bántalmazás, illetve kényszerítés bármely megvalósulásának, továbbá a kiskorúról készített pornográf felvételeknek büntetőjogi következménye is van. Ha úgy érzed, hogy visszaéltek a bizalmaddal, vagy megsértették a jogaidat, kér segítséget. Egy olyan felnőttől, akiben megbízol, vagy név nélkül ezeken az elérhetőségeken. leosz meg intim felvételeket, ha zsarolni próbálnak, szakíts meg a kapcsolatot a zsarolóval, semmiképp se fizess a zsarolónak. Készíts bizonyítékokat, például print screen az üzenetekről, haladéktalanul tegyél bejelentést a rendőrségen.